Alors bonjour et merci d'être là. Mm. Euh, je vais vous présenter des fiches euh, sur la biodiversité en milieu agricole, euh, sur lesquelles je travaillais depuis deux mois, mais qui ont commencé à être réfléchies et construites il y a, je pense, un an et demi ou deux ans. Et j'ai fait que la partie, la finalisation de ces fiches. et donc, je vous remets un peu dans le contexte. En fait, ces fiches, elles ont été euh, construit dans le cadre du projet CBOF, euh, qui est un projet PSDR euh, financement INRA Région, qui a pour but de promouvoir les services écosystémiques rendus par la biodiversité à l'agriculture en créant des références et des outils à, destination directement des acteurs du milieu agricole, notamment les acteurs du conseil aux agriculteurs et les agriculteurs. Dans le cadre de ce projet, donc, il y a deux volets de recherche. Un premier qui est plus... Euh, pardon, Il y a quatre volets de recherche dans Oui, pardon, il y a quatre volets de recherche, dont deux qui nous concernent, excuse-moi. Non, non. Euh, un premier qui a plus euh, pour but de faire un état des lieux des données sur la biodiversité. et les services écosystémiques en Midi-Pyrénées. Donc il y avait un premier travail, un CDD d'un an de, de Mélanie Mermet, qui avait fait en 2016 un, gros travail bibliographique et la création de fiches, de cinq fiches connaître la biodiversité, donc sur cinq taxons différents à destination des agriculteurs, euh, qui faisait 5 à 6 pages à la, base. Et donc un deuxième volet de recherche euh, qui s'appelle des indicateurs de biodiversité au conseil agricole, qui a plus pour but euh, d'apporter au conseil agricole et aux agriculteurs des moyens de, de diagnostic et de modification de leurs pratiques pour aller en faveur de la biodiversité dans les exploitations. Donc moi j'avais fait un premier stage en 2016 euh, dans le cadre de ce volet de recherche, un travail bibliographique euh, sur l'impact des pratiques agricoles, sur la biodiversité. Donc c'était un peu l'opposé de ce que faisait Mélanie, qui travaillait plutôt sur qu'est-ce que la biodiversité peut apporter aux agriculteurs. Moi je travaillais sur quel est l'impact euh, de l'agriculture sur la biodiversité dans les exploitations, en grande culture. Et j'avais aussi fait des enquêtes auprès de 13 agriculteurs et de quelques conseillers agricoles sur la prise en compte de, la biodiversité dans leur exploitation, donc comment ils percevaient la biodiversité, comment ils la prenaient en compte, et euh, notamment sur l'information sur la biodiversité. Donc, euh, est-ce qu'ils avaient facilement accès à l'information sur la biodiversité et euh, quel type d'outils pourrait permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité d'après eux Et ce qui était ressorti en fait de ces enquêtes, c'est que ils n'avaient pas forcément, comme on croyait à la base, envie ou besoin d'un outil de d'aide à la décision type euh, fiche de diagnostic de terrain pour savoir où en est leur biodiversité euh, dans leur parcelle, mais plutôt en fait ils avaient du mal à avoir accès à l'information sur la biodiversité et ce qui les intéressait c'était plutôt d'avoir euh, des sites internet ou en tout cas des endroits où il y avait une synthèse en fait de l'information sur la biodiversité en milieu agricole et quelque chose de facile d'accès et d'accessible aussi à leur niveau. Euh, et ensuite, en 2016, donc, 2017, il y a eu le stage de Naila, euh, qui a continué ce travail bibliographique que j'avais commencé sur euh, l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité, et qui a continué aussi les enquêtes, qui a modifié un peu le questionnaire, mais qui a continué à voir avec les agriculteurs comment ils percevaient la biodiversité et comment ils avaient accès à l'information sur la biodiversité. Et qui a créé, donc, suite au travail bibliographique, des fiches sur, donc, qu'on appelle raisonner ses pratiques, euh, qui parle de euh, quatre types de pratiques et de l'impact euh, qu'il peut avoir sur la biodiversité et de comment un peu améliorer ces pratiques. mais c'est enfin, très court en fait, ces fiches, elles font une page recto verso et c'est pas forcément... Enfin, c'est des conseils, mais c'est surtout des pistes de réflexion pour les agriculteurs pour voir quelles, pratiques existent et, et, des impacts généraux sur la biodiversité, mais il n'y a pas vraiment de, je sais comment dire ça, de conseils euh, très techniques, on va dire, de changements de pratique. Voilà. Et donc, euh, l'originalité un peu de la construction de ces fiches, c'est qu'elles ont été faites avec les acteurs du développement, euh, avec des acteurs de, terrain, donc les agriculteurs, avec des conseillers agricoles. et donc, à la différence d'autres fiches qui avaient été faites apparemment dans d'autres projets de l'INRA, qui avaient été construites directement par l'INRA et ensuite soumises en fait, aux acteurs qui allaient s'en servir derrière, et qui derrière ne les utilisaient pas forcément parce qu'en fait ils n'avaient pas participé au projet, ils ne les comprenaient pas forcément. Euh, là, ça a été vraiment construit avec eux. Et donc, euh, par exemple, les fiches sur la biodiversité, elles ont été euh, construites avec la, Chambre régionale d'agriculture et avec des personnes de la DASEA, donc qui sont assez spécialistes de la biodiversité et qui ont pu vraiment fournir des conseils pour, pour créer ces fiches. Et après, les fiches pratiques agricoles, elles ont été faites avec deux agriculteurs de l'ACVA d'Orignac donc euh, de l'association de conseil de de valorisation agricole, vulgarisation agricole. Euh, et c'est eux en fait qui ont finalement euh, décidé du format, qui ont décidé de quelle thématique on allait traiter. ils ont suivi le projet tout le long de la création des fiches. Et, donc nous on a été que finalement on a cherché l'information pour répondre à leurs besoins. Quoi. Et on a construit euh, l'outil euh, pour répondre à, ce qu'ils attendaient. On a aussi bossé avec la Chambre départementale d'agriculture et aussi euh, toujours avec Barbara Sicheuse de la Chambre régionale qui est une experte un peu là-dedans qui nous a beaucoup aidés. et ce qui était intéressant aussi, c'est que les agriculteurs, les deux agriculteurs avec qui on a travaillé, c'est pas des agriculteurs spécialement en bio, spécialement très engagés dans la biodiversité, c'est des agriculteurs en conventionnel, du même type que les agriculteurs qu'on va viser en fait avec ces fiches, qui n'y connaissent pas, beaucoup, qui ne s'intéressent pas spécialement à la biodiversité, mais qui étaient intéressés pour euh, avoir plus d'informations là-dessus et donc euh, rentrer dans le projet et nous aider à, construire euh, quelque chose qui leur correspond. et du coup, donc, en fait, c'est eux qui ont formulé la demande de, qu'est-ce allait, comment aller à ces fiches, donc qu'on ait un discours qui soit fiable et scientifique et à la fois qui puisse leur servir. Euh, c'est eux qui ont mis la contrainte, comme je l'ai dit, dans le format, donc des fiches euh, plutôt courtes euh, de, deux pages en fait. Et c'est eux qui ont décidé des thèmes abordés, et surtout ça nous a permis d'avoir un regard extérieur de la part de tous ces acteurs-là. donc là, on rentre dans ma partie du travail. on a construit une... Enfin, on, a, décidé donc de relier ces fiches biodiversité et pratique dans une seule grande pochette, donc vous verrez la couverture tout à l'heure. Euh, dans laquelle il y a ces 9 fiches qu'on va tirer à 500 exemplaires. Moi, ce que j'ai fait, c'est réduire euh, de 6 à 4 pages les fiches qui avaient été faites par Mélanie, euh, qui étaient assez... Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations dessus. et j'ai passé aussi à deux pages les fiches, de, les fiches pratiques de, de j'ai cherché à ce qu'il y ait une cohésion entre toutes les fiches, parce qu'elles ont été construites par des personnes différentes, et pas forcément dans les mêmes buts à la base. Euh, j'ai fait un gros travail sur les photos parce qu'il n'y avait aucune photo qui était libre de droit dans toutes les fiches, donc euh, j'ai passé euh, des jours et des jours à, chercher, à changer toutes les photos avec des photos libres. Et, en fait, là, j'ai passé deux mois, surtout, même si on croyait que c'était la fin et qu'il y avait peut-être deux semaines de travail, j'ai mis deux mois à lire et relire les fiches et à modifier toujours des phrases, des fautes et surtout modifier le, le contenu, la façon dont c'est mis en page, etc. Voilà, et surtout j'ai fait le lien avec euh, la graphiste donc, euh, qui, a fait le travail final de, de mise en page pour euh, avoir des, jolies fiches à distribuer avec les agriculteurs. Donc par exemple, ça c'était ce que Naila nous avait fourni en fait, qu'elle n'avait pas du tout travaillé sur le graphisme mais vraiment juste sur le contenu. Et donc la même fiche après mon travail et après, après passage chez la graphiste. Voilà ce que ça donne. et donc je vais vous montrer les fiches juste après, vous allez pouvoir regarder. Et ce matin, donc, on a été voir un agriculteur pour lui présenter les fiches et voir euh, ce qu'il en pensait. Euh, donc on est allé voir Pierre Saint-Cernin, qui est un agriculteur euh, en grande culture bio. c'était un choix un peu facile, parce que, bon, déjà c'était chouette de savoir d'accepter que... Enfin, c'est plus facile d'avoir quelqu'un déjà intéressé pour qu'il accepte qu'on vienne, parce que déjà, on vient chez lui pendant une heure et on discute des fiches, mais surtout on l'a filmé c'était délicat. Donc il y a d'autres agriculteurs qui n'ont pas accepté qu'on vienne et c'est le seul qui a accepté là. Euh, et c'était facile aussi parce que euh, du coup il est déjà intéressé, donc euh, en termes de, discussion et de discours c'était assez évident. Et, et donc je me, je, me, perds un peu, mais en gros il a dit qu'il était assez intéressé par ses fiches et en même temps il avait déjà lui un engagement, par exemple il est à fond dans la flore, il a des bouquins assez précis sur la flore, il est déjà très engagé, etc. Donc on s'est rendu compte à la fin de l'entretien que c'était pas forcément le type d'agriculteur qu'on visait nous et que ça correspondait pas à, l'agriculteur idéal euh, pour, euh, pour, ce genre d'entretien. Mais en, tout cas, du coup, il a, il a vu les fiches et, euh, et, ça a bien montré que, par exemple, on a, on a travaillé sur cinq factions, donc la flore, les coléoptères, les araignées, les vers de terre, et surf merci. Et euh, lui, il y connaît hyper bien la, dans, la flore parce qu'il s'y intéresse, mais il savait même pas, il voit pas la différence entre un surf et une abeille, il connaît pas trop les coléoptères, etc. Donc euh, il a dit que pour lui, c'était très intéressant d'avoir ce type d'information euh, et de pouvoir, en fait, juste pour prendre conscience que ces taxons existent et qu'ils ont un intérêt pour l'agriculteur, pour lui, sans pour autant devoir euh, aller les chercher, euh, de devoir euh, les prendre en compte vraiment dans les pratiques, mais au moins avoir conscience qu'ils existent et que s'ils sont là, c'est bénéfique et que si on ne les voit pas, c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Globalement, c'était ça. Après, en fait, ce qu'il a surtout fait sur les fiches pratiques, par exemple, je pense que, pareil, il est très avancé en termes de pratiques, et il réfléchit chaque année, il change ses pratiques, il va de plus en plus dans il fait de moins en moins de labour, euh, il met aucun, aucun engrais, euh, ni organique, ni minéral, et, euh, enfin, voilà, et finalement c'est lui qui nous a aidés, on a modifié pas mal de choses sur les fiches, <laughs> donc c'était encore bien finalement d'avoir un agriculteur et un acteur qui pouvait nous donner son avis. Et donc on a, il y a une partie travail du sol notamment où on, on, voit sur les fiches plusieurs outils et donc lui nous a donné son avis sur les outils et on avait un peu classé les outils, donc euh, pardon, je, vais vous montrer. Voilà. Euh, donc à chaque fois, les fiches pratiques, il y a une explication et derrière, il y a un schéma ou quelque chose qui, pour, euh, pour appuyer un peu ce qu'on a dit sur le recto de la fiche. Et donc on avait classé un peu les outils en bien et en mal, si on veut, en termes d'impact sur les vers de terre. Et, en fait, il n'était pas du tout d'accord avec la manière dont on avait positionné les outils, et il nous a bien dit que chaque outil a, un rôle et que c'est pas forcément euh, juste euh, alors tu prends celui-là parce qu'il est bien pour les vers de terre et tu prends celui-là parce qu'il est enfin tu prends pas celui-là parce qu'il est mal mais la charrue va avoir un, rôle euh, par rapport à un rôle agronomique autant que la bineuse qui elle a moins d'impact sur les vers de terre et donc que c'était pas si simple en fait de juste dire ça c'est bien, ça c'est mal. Voilà, mais ce qu'on savait déjà, mais ça t'as pas compris. J'ai parfaitement compris, mais après je vois pas comment tu vas modifier, faire. Euh, en fait, en, en fait, <coughs> ce qu'il a trouvé, c'est que c'était pas forcément compréhensible la manière ah. dont on l'avait construit, et que euh, on a décidé, mais on en reparlera, d'enlever la partie euh, surface de la parcelle travaillée mm. et de rester juste sur la profondeur de travail du sol, qui a un mm. impact important sur les vers de terre, et donc de juste classer ces outils sur l'impact qu'ils ont sur les vers de terre en termes de profondeur de travail du sol. Mais bref, on en reparlera. Mais, voilà, du coup on, a, on change encore euh, tout. Ah, ah, je ne sais pas si je peux... Je pense bah, pas c'est après, après, Non mais c'était la fin, de toute façon c'est... Voilà, je... C'est tout. <laughs> non mais je, je, veux bien que vous regardiez les fiches du coup et que... Euh, elles sont pas tout à fait finies, donc en fait il y a... Je un peu. Euh, ça, c'est les fiches biodiversité, donc qui sont en quatre pages avec à chaque fois, euh, sur la dernière page, une partie Midi-Pyrénées. Et euh, on a tiré euh, d'un ou plusieurs projets qu'on a mis en place dans les coteaux de Gascogne, des espèces qui sont ressorties. Donc à chaque fois, on met les cinq espèces principales qu'on a trouvées dans les coteaux de Gascogne lors de ces projets. Et on essaye d'expliquer un peu s'il y a des intérêts biologiques ou des intérêts, par exemple, sur les carabes. Donc il y a les cinq espèces principales de carabes qu'on a trouvées dans les cultures. On a précisé que ces quatre espèces-là, c'est euh, des carabes euh, prédateurs, donc qui vont euh, manger les pucerons, les limaces dans les champs, donc un intérêt pour l'agriculteur. À chaque fois, c'est comme ça. et donc, c'est pas forcément fini, ça c'est les fiches comme je les envoie moi à la graphiste. Voilà. Et et en fait, ça, c'est des fiches une fois passées chez la graphiste. Et donc, pour l'instant, il n'y a que deux fiches qui sont passées chez la graphiste et il, manque des photos <laughs> sur certaines qu'elle n'a pas eues. Mais en tout cas, euh, ça vous donnera une idée. Et ensuite, les fiches pratiques, elles sont quasiment terminées. Il y en a quatre euh, comme ça. Voilà. Et donc, je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, euh, Ok, bah, merci Justine.